46 minutes pa. na sa Seward. Yun yung sa amin. Hindi yung RV ah. <laughs> yung truck. Yun. Kagaya yung sa amin ah. Merong tent sa taas. So yun. Ganon. Yan. Time check. 10.28 ng gabi. At opo. Oh, ganito pa rin po sa amin. <laughs> Dito maliwanag pa rin. Yung anak ko ay tulog dahil naka pinainom ko ng gamot. <laughs> ba, nagpans na si bakla. Ready na. <laughs> so, nire-ready na rin ang aming bonfire.